大家好，我是乾坤门陈老师。今天我们来录制的节目是什么呢？是我们的二零一九年岁次己亥年的风水流年布局。说到风水哈，其实包含了每一宅啊、每一个坐向、每一个分金，都会有不一样的风水布局。哦，正所谓分金差一线，富贵不相见啊。所以说，风水对每一个人呢，哈，他的安身立命来讲是十分重要的。 如果你屋的宅气不好，那你运又弱，那就是弱上加弱。如果你屋的宅运强，但是你本身弱，那我们可以获得中上以上的扶持。那如果你身强，好身的运势强，加上你的房屋，好力量也阳宅也应用的得当，那就是锦上添花。好，那这个是非常重要的一件事情。那当然，流年的风水，哦，这是一体通用的，它不管你的坐向。 啊，也不管你的一个分金位置，好分金大部分我们做阴宅，但是无论是怎么样去布局，流年的风水飞星跟每一间宅，无论宅相都是息息相关。如果他的流年飞星对你来说，你不用使用得当，而你的宅本身也非常的宅气也很好，那就是锦上添花。如果你流年飞星你犯到了三黄煞跟五黄煞，你本身运势也可能不是很理想。 宅气也很不理想，那叫什么落井下石无遗憾哦。所以说，我们无论运好运不好，宅气现在无论你的本身的阳宅好或不好，流年飞星你一定要注意啊。老师跟其他老师不一样的地方就是实实在在来告诉你每个地方的吉凶，你运用的妥当，至少我们可以怎么可以避凶避祸？能不能做得好？那有时候还真的是看自己的努力跟天意还有福报了，还有你们有没有找对老师？ 好，那我们来看看，哈，这次己亥年，二零一九年的风水布局。首先，我们看到了贪狼星，啊，贪狼星今年落在了西方，也是所谓正西方。各位，哈，老师讲的方位就绝对是那个方位，讲老师讲西方，它就不是西北，也不是西南，也不是北北西，哦。 都是一定是正西方，好，正西方。我们拿手机，现在的科技很发达，我们可以直接拿手机，哈，比如说像苹果手机，或者是一些比较中高阶的手机，它里面都会有安装一个叫陀螺仪的东西，它就可以使用指南针，好，定的度度数就很准，好就很准，甚至有时候比我们老师所使用的罗盘还要准。所以说，我们可以利用这科技产品来定位到，它只要是写西方。 就是我们所谓的正西方，好，在它的范围以内这十分重要。那正西方来到了有太阳，太阳星入住了正西方，在我们奇门遁甲里面，它也开了修门。更重要的事情是，今年的西方就是我们的三煞方。所谓三煞方，就是今年针对我们的流年的煞气是十分重的。所以今年啊，今年十分重要的部位就是不要在正西方。 做无谓的敲打钉造，哦，就是钉钉子，或者是你要装潢，或是你要做一些土作打掉，哈，或是等等任何一切东西，尽量都不要在西方。在风水里面有一个很重要的东西叫做土作，就是什么呢？你要动土施工，钉钉子算不算施工？它算施工。各位要记得，钉钉子它就算施工，越尖锐的钉子，它的施工的程度就越大。 施工程度越大，所以说各位千万要记得，如果你要做修造，一些比较大的，或是你不确定的，要你就把老师这个视频订阅起来，好，确定，哎，这时间可以或不可以，或者是你要做装潢，你一定要请老师问说，哎，这样子的方向对你的宅时间跟宅相行不行？要找专业的风水老师，命理老师有很多种，有人专算八字，有人算紫微斗数，有人算占卜。 那有人专精于风水，啊，不一样，啊，要找专精风水择日的老师来做会比较妥当，啊，会比较妥当。那今年正西方是千万不要去修造它。今年太到西方，我们太郎星，好，它本身属水，但是我们西方属金，金克金泄水，金生水，所以今年的三煞方没有往年来的这么强。但是如果你在不对的时间，比如说。 就这么刚好，你在破日、大红杀日或是大耗日，你做了土座在西方，就算你的运气在那一天可能也不是非常理想，那他就开始挑什么宅内第一个运弱的人、老人、小孩开始发作，不是血光就是生病，或是有一些事业上的崩盘的事情、意外接踵而来，哦，接踵而来，上天是很公平的。 上天是很公平的，你做了这些事情，就会有这样的结果，哪怕你不知道。好，各位要记得，我们大自然的武，大自然的，这无论是武术或天地之间，没有所谓的不知者不罪。你今天做错了，就是就是就是会有这样的结果。啊，也不能说做错就是不适当的时间做不适当的事，你就会有这样子的结果。不会因为你不知道，然后你做了，啊，就应该就应该会没事。好，并不会有这些事情哈，这不会有事情。老师从业十来年。 已经阅人无数，所看到的跟你讲，你犯到了三煞方，你就会家里就在那个宅子里面或那家公司里面就会发生一些比较不好的事情。那再来怎么样克制我们这个三煞方呢？按照今年的今年的贪狼星的特性，所以说我们可以在三煞方，也就是西方，我们可以摆一盆什么呢？水生植物要水，比如说像黄金葛。 你用水加植物就可以共生的，不是土，哦，因为土来生金，反而会强化你三煞方的力量。我们要的是水，好来卸掉西方金的力量，然后再去生木，好这样一层一层的卸掉贪狼星的力量，也卸掉三煞方的力量。但是千万不要直接种土做的植物哈，那个绝对不会有帮助，绝对不会有帮助。那如果你只放水， 好，那你也只是卸掉了三三方力量，但是你强化了贪狼星的力量，所以说千万要记得哈，就万不要乱来。那西方人做什么呢？总不能空在那边吧？那边西方啊，今年可以存放一些当做储藏室，我们可以存放一些没有用到的东西。好，短期之内我们不会用到的东西啊，例如一些，比如说毕业纪念册啊、电话本儿，或是一些账册，你根本就不会用到的东西。 除非你翻到，啊，打开你的记忆潘朵拉，才会看到的东西，不然你平常不会弄到的东西，全部把它放那里，就不会犯到三煞方了。好，各位要记记哦。再来，我们看到了今年巨门星，巨门星啊，巨门口舌之星会开在的东北方，东北方，巨门开在东，在东北方，我们的奇门遁甲开的是杜门。 所以说，我们今年哦，在东北方，它是一个巨门星，而且它还是略带的喜气的巨门星。但是各位要注意哈，我们在东北方的地方，我们可以做什么呢？像在家里，我们可以放一些，比如说我们要卖的东西，像比较多人就做一些网拍啊，哦，或者是一些小生意，哦，我们可以把一些要卖的东西，哦，在文宣放在那个地方。 们先放那个地方，这是一个参考的地方，但是要记得巨门星，同时它会带着病福星。以居家风水来说，东今年的东北方不要睡老人、小孩，甚至有人都不要睡那个地方，会吸收什么？吸收它的病福星的力量。好，那它跟它的我们的后天八卦又合时了，所以是说今年啊，今年我们要特别注意东北方，哦，尽量不要。 去做什么呢？做到睡觉的动作，哦，睡觉的动作。那如果你在办公职场上，你刚好是这整个职场的东北方，哦，你的事业可能会获得加持，但是你容易有什么有纠纷。所以说，如果你在公司行号，你东北方放什么？放协调性的职务，啊，比如说人事，啊，人事或者是管理部分需要协调性的，需要以给大家不断的去沟通了解的，你可以放在东北方。 啊，如果是创意的，你就不要放在东北方，因为他会没办法集中精神。好，接下来我们看我们今年的禄存星，禄存星今年飞到了南方，飞到南方，奇门遁甲开了金门。禄存星它并不是在我们的岁是己亥年是一个当运星，也就是它不能给你太多帮助，哦，反而有时候啊会给你一些负面影响。但是陆存星它本命星的。 五行是属于木的，南方哦是属于火的，火来卸掉了禄存星的力量，所以是说今年南方是属于一个平安方，哦诸事皆宜，只要你在不要去做什么动土修造，基本上南方的禄存星今年算是一个平安的地方哦，南方的东西算平安地方。好，接下来我们看什么呢？今年的文曲星在哪里？今年的文曲星它飞到了北方。 文曲星飞到了北方，奇门遁甲开到了伤门，啊，伤害的伤，伤害的伤门啊。那文曲星又逢到了北方的坎卦，也就是所谓的一世共中。所以今年如果你是想要晋升、考晋升、考试、考公务员、考大学、考高中，你要考什么？哦，只要是考试相关的，你可以把你的座位放在家中的北方来念书。 吸取我们文昌星的力量，你也可以考虑啊，可以考虑哈，就是跟老师请一个文昌符，或是你去开一个文开光、开过光的文昌塔，这都可以给你很大的帮助，都可以给很大的帮助。哦，这个是很大的帮助。那也就要注意到一点，是以居家风水来说，在北方的如果是情侣以及夫妻的床位啊，刚刚好是家中的北方。 就要注意，为什么呢？当在今年的文曲星在北方开了商门，会造成了心思比较浮动，哦，会什么呢？欲望、肉欲啊，或者是心情会比较浮动。这个时候要小心外来的诱惑，要小心外来诱惑，所以说要小心哦，要洁身自好，忠诚的对方对我们的伴侣这是很重要的。接下来我们看看今年的廉贞星飞到哪里。 今年廉贞星飞到了西南方，西南方也就是所谓的五黄方啊，五黄方、五黄煞、五黄煞是每一年最厉害的煞气方，所以说今年有两个地方，千千万万不要去犯到，不要去钉钉子，不要去，除非你有老经过老师的择日，好，否则不要去运用西方。刚才讲到，我们一开始讲到西方贪狼星。 还有西南方的廉贞星，各位煞气其实可以，其实它是可以用的。像我们这种有专业的学习过的、哦，修行过的老师，我们知道煞气去斗它可以得财、得贵人、可以速发。但是一般人没有办法，因为他有必须要经过正确的天时地利人和才能去斗煞，才能去速发。但是你不会这个技术的时候。 你去碰到了五黄煞，那它的危害程度绝对比三煞还要来的强。如果你今年发现你的家里的门啊，家里的门大门开在了什么？开在了我们的西南方，或是公司行号的门开在西南方，请注意哦，有参加老师法会的，老师的点灯法会、祈福法会，或者是招财法会的，你可以跟老师要一张，老师会给你跟老师讲一下，老师会给你一张老师开过光的。 什么呢？安太岁符，或是你不方便请到，或是你没参加老少会也没有关系，你可以去庙里面，他们都大部分都会发啊，当年太岁符啊，你们就开个去香炉过个香火。我们我们要要贴哪里呢？贴在我们今年的连真心，也就是西南方。贴了之后是不是就可以土坐了？不行，你也不要去盯它，不要去打它哦。任何常常动的，包含时钟，或者是我们的什么电视。 或者是什么？我们的冰箱、洗衣机、微波炉都不要放在我们今年的西南方，这样子你只会吹动了五黄煞的力量。如果真没有办法，啊，你真没有办法，你再看老跟老师看商量看看有没有什么叫让意义，但是尽量好不要去运用到我们的西南方。那西南方除了我们贴太岁符之外，有没有其他方法可以压制五黄呢？ 可以的，哦，你可以跟老师请安人水，安全的安，忍耐的是忍，安人水，老师帮你开过光的安人水去放在五黄方，就很好的治煞效果，啊，很好的治煞效果，或者是啊不方便你放水类的东西，液体类的东西，也可以去自行去买，或是老师开过光的什么东西呢？三样铜制品，第一个麒麟彩八卦，第二个。 铜葫芦来收纳煞气，哦，双海把它封印起来。第三个龙龟，老师开过光的自然效果会比较好，或者是你可以去一般的民俗一品店买到纯铜的，哦，纯铜的一定要铜的，有没有中空不要紧，但是它一定要是铜的，哦，铜的来宣泄这个五黄方的力量，哦，宣泄这五黄方的五黄煞气。因为为什么叫五黄呢？它是土属性的，你拿铜制品，哦，这三个铜制品。 去来宣泄它的一个五黄煞是非常好用的，啊，非常好用的。那除此之外就不要太去运用它那边。那如果你已经有了安人水或者是老师的有关的铜器，然后加上我们的太岁符，如此好，今年的那个地方除了不要土做，我们也尽量少去惊扰它。反正我们的房子它都有八方，西南方我们今年就放它一个，比如说库存品。 啊，或是没有根本压根不会用到的，就放在三煞方跟五黄方。各位千万要记住啊，我千万要记住，不要去犯煞，就是保平安的最重要的一步。好，最重要一步。来，接下来我们看，我们今年的五曲星，也是我们的喜庆星，五曲星它在哪里？在东方，奇门遁甲它开到了景门，五曲星在东方，所以说啊，它跟我们的。 先天跟后天都非常的合拍，也跟我们今年的太岁也很合拍，所以是说今年它这个喜庆方，你可以再做什么呢？哦，比如说床位安排在这里，那人逢那精神就会好，人里容易逢喜事就是精神爽，做事情也比较容易清晰了解有一些概念。如果是公司行号东方，你可以摆一些一些创意单位，创意单位跟我们刚才讲到文曲单位是不一样，文曲它主要考试。 如果你需要创意，需要发想，哦，需要一些策略，那你可以充分的把我们这些这个部门的同仁安排在公司的东方的座位，东方的座位，他就可以有很好的发展。好的创意，好的想法，就可以带来好的业绩跟占领有利的地形。所以说，今年五曲星在东方，这个非常重要啊，非常重要。接下来我们讲到了破军星，好，破军星。 破军星当然听起来它就不是一个非常吉利的星，但是端看人怎么用它。破军星今年在东南方，啊，破军星今年在东南方八门，好，我们奇门遁甲里面的八门之中，它开的是死门，哦，听起来也是很危险的，啊，也是很危险。那破军今年开在东南方，所以是说我们要怎么运用它呢？破军星它是属于金的，金的属性。 它跟今年的太，今年的流年八白财星来讲，它是属于泄泄泄方的，就是它会泄气。泄气可不可以用？其他老师告诉你，这个泄气方尽量什么都不要用。但是陈老师告诉你，会用风水的，会用命的人，很多方法我们都可以做运用。这个方法可以放什么？放存货、滞销品、库存品，或是我们要卖，但是要卖的不不是主打商品。 哦，可以放那边。比如现在很多人常常做一些，比如说虾皮呀、网拍的，你不可能你上架东西每一个都是业绩长虹，总是有一些很好的东西。我们要让很好的东西走更好，或是变得更理想的，我可以放在我们的什么呢？舞曲方。那我们今天库存它就是不是符合市场，但是我们需要有一些电脑商品的，那我们可以放在哪里呢？放在东南方，用泄气的方法让这些库存品或是不热卖的商品或滞销品。 能够得到的卸出去，哦，加速它的销售，这也是很好的一个用风水的办法，哦，用用风水的办法。接下来就是什么呢？我们的八白金星，八白金星也就是所谓我们的左辅星，哦，我们有左辅跟右弼，皇帝有左辅跟右弼，左辅星今年入到我们的中宫，也就是阳宅的正中央。 阳在正中央，所以说今年哦，八百星的中宫状况之下，今年会用风水的人，会用风水的人，你今年就非常的好，今年就会非常的好。哦。怎么样让它好呢？好，我们可以在二月五号以前，哦，西元二零一九年二月五号以前前后几天就可以了。哈，前几天就可以，一天两天之前，我们来一张红色的，红色的纸上面印的八骏图，八骏图，好，八骏图。 就是八芝麻八骏图来贴在哦，我们的中堂大部分的我们都或是我们的厅堂的中央，或者是我们房子的中央，哦，房子中央朝哪里哦？要看要看，这要看每个宅了。一个房子哈，整间房子的中央贴上我们的八骏图，哦，红色的纸然后贴着八骏图，那今年你就可以获得八骏图的吉祥的力量，让你做事情马到成功，诸事大吉。当然。 你要懂得避开三煞方跟五黄方，好，我们要会用，哦，整个风水，我们只要是会用的人，他才是能够获得胜利。你不会用的，哦，或是想试看看到底会怎么样结果，或是啊没关系，反正应该没什么差别的，你挑战，哦，有时候通常越挑战就容易遇到一些很奇怪的事情，会让你在不对的时间去挑战这些事情，这时候就容易出大事，老师不建议。 好，你好八进图，你今年的运势就会强强棍哦，强强棍。本来弱的会就会增加增加强，本来强的，哦，你就锦上添花更强，这非常好的哈。最后，来我们来看到今年最后一个星叫什么右弼星，右弼星有左辅就右弼，右弼星今年飞在了西北方，哦，西北方，奇门遁甲开的是生门，哦，生门，哎，生就是我们生命的生，开的生门。 非常好，好非常好。它的五行呢是属什么？是属火，是属火。当然，我们西北方的它的本身的五行属金，火来克金，好，会让我们的火力会消耗一点。但是因为右弼星就是来专门帮忙左辅星的，他会给他力量，给他强大的力量。所以是说，今年哈，如果你想要发展的，你在事业上想要奋斗上的，哦，跑业务跑好的业绩。 增高的，你可以哦，在家里的家里的那个西北方啊，西北方睡在西北方，会可以让你吸收到了我们阳宅的力量、流年的力量，让你的能量更强来去做这些事情。也可以在我们的西北方放什么呢？会动的东西啊，会动的东西，比如说时钟移到那个地方，电视移到那个方位，或是冰箱移到那个方位，让它的。 动的气场能够动起来，这是最理想的，这是最理想的哦。各位要记得哈，这是最理想的，让它能够气场活起来，来帮助什么？帮助我们我们的左辅星，也就是我们八白金星啊的力量，更能够更加凝聚。好，那今天是我们所要讲的二零一九年的风水流年布局，记得订阅老师的 YouTube 啊，来以及老师的官方 Line。 那老师在获得新的影片更新的时候，你就可以获得进一步的消息。我是天空漫车老师，感谢您今天收看，谢谢。